مقطع جديد من جيم ببجي لنلعب جيم قلت على مودكم نلعب جيم يلا بدون ما نطول الفيديو بدون ما نموت الفيديو نبدأ جيم أساطير لا لا لا لا الشباب دخلنا مثلا هسه جيم فردي لازم نلعب اضغط لايك ما طارش ما طارش يومي طبعا ما حبيت اشحن هذا الريل بوس بس ما حبه يعني لا والله رجعنا من التسريع طبعا وانا اقول لكم التسريع تعب الفيديو عندي Бля. shift to team name. Bye.